Yes. I have a skill of mobilization. Mm. Kati the president was wrongly made to believe tinalingenda wambabazi era nga leti nga kakasajja kabukedde naka gundi bakuba nti ndaga wani nze ndi mugezi mm. mujjawo bwakugamba nti olubuto lwolina si lwawaka toluggyamu when you are bought then you are killing evidence yeah. saraga wambabazi kakati kano katumwebaze ngako kalowooza mukayinza okumpa omulimu nolinja bamutte ninja kuba tumwebazetumwebazeyalakutwala mu vision pulezidenti bwantwala mu presidence office mm. nekagamba nekagamba omukazi omutoola eyaliyo muteeke mukategula etafuna musaala abule kyali wakajijisinga webasa nalinja mutta tumwebaza eh? nakati nemusanga mutta eh? kakati bwekimala omulema nebaleka bagamba kano tumukunde mm. nabirakanakanafikika n vision katumwe kano mm. ewaffe eriyo omulimu omukazi bamutuma mhm. ewoman kemutumira waliyo bano bakuwadde omulimu genda oguwa enyoko atuvuma ah, mhm. je miliyoni ataano ataano buli mwezi nolinjo baka abusenga mutti abaana bange bebaŋŋana nnjo nkattirewo kuvita miliyoni ngomaze okunjoga naye zo bandizikuwadde emiliyoni atano anti ne bazikuwamu emirundi ebiri oba esatu nga bamaze okuvuluga ti museveni abala kunze kwataabalira teyantegeera nti nze bwenva wano sikomawo yakwanda mayindinga ye yali alowooza era namutunulya bweti omanye okuwandika museveni yagamba do you know how to write nemugamba dde nkozesaki i've been your press secretary for wound nga ahambolinga mm. nzikirire kyenkolaki kyakugamba kyaŋŋamba mm. ye teyategeera nti nze sijjakolayo nalinja kuba tumwebaze mutte museveni was encouraging me to commit mudder nija bankaasa omutwe ne mu new vision nyam bamwasa omutwe nibwe ŋŋenda mba ŋŋenza emyaka musanvu aniyo eryakoze resistance eyakakati museveni mu kiseera kino singa akoze mu state house sikola lwaki ati ebyo emyaka gyange sikya njagala bwafu ekwebaka want to go home bampa obutwa emyaka etaano nsigaliza emyaka esatu to live emyaka esatu lunagwaku ngaofa ino mm. kati njagala bampa ebyange ngende ewange kyenkunyonyola kiri bweki mm-hmm. ti politics waawa ntimukolaki tebamutegeera buli lwatategeera politics ebisigadde byonna waliwo enamba ezijja oba mujogolafu obawa mm. ne bakubuuza nti explain you explain the diagram bayinza okukolesera emotoka oba enyonyi kasi ogiyita enyonyi enyonyi nogiyita emotoka oba ogudde kuba bakubuuza yamipiira emeka ekola ki mhm. era nze ebibuuzo ebyo sabikolanga mm. ah, ah, obuli ebinesi <laughs> eh, eh. nze kasibikola eh, bwogwa a <laughs> tebatawanagololaki bbeweddekakati <laughs> abantu bawana abasinga obungi mm. bakola ebibuuzo ebya abc kasogwa a ekitegeeza nekino bato kimanyi kati kyenkubulira kyekyo titude letemiteriyo omukulembeze yenna bwakula balwanira obuyinza naawe wenyini ewaka ngaokuze hmm. ngulina abakazi bangi hmm. abaana batandika okulwana olwobusika olwobusika gundi yajja obutwala gundi yajja obutwala kinakyo hmm. era nze emirundi nabagamba ewange one the most educated person at the time of my death yajja okunsikira mufamireyo yes mu baana bange asinga okuba nga muyivu siyinza kuddira mwana wange ensigo emanyi ne bamusikiriza atalina magezi eh, nga abaana obatadde ku kiseera yes kati mwenna bwemuba bagezi nga kati benina mm. ate ninayo womukyala ataasoma mm. alowoleza mu jambiya <laughs> ayinza basira <laughs> ye nga zena jambiya ye, ye wa jambiya ye atema teyasoma e. namulekayo deribalizi mm. ze nina omwana mm. leba engula yes. lebengula lebengula lulimi lwaki ye kabaka wabatebere mhm. <laughs> lebengula abazungu bajja nebamulimba nebamugamba nomulimba nti ensi yo ogiwadde queen victoria mhm. kati lebengula abayeera mukwano gwomuminsani mhm. namuga nti endagaano gyewakoze n'abazungu eriwa ku makya mhm. namuga nti obutaputa yalidde sente lebengula yayita obutaputa namuga ginsomeremu mm, njiwulire njiwulire ate ate namusalako omutwe lebengula n'ayitayo omulala nawandikira queen victoria queen victoria abazungu bo babbye ensi yange bakozesa mutaputa nebabba ensi yange naye omutaputa musazeeko omutwe mm. queen victoria nagamba mukwano gwange rebengula mm-hmm. ngaolabye ennaku mm-hmm. abazungu abali mu afirika bonna sibange mulimu abaitale mulimu abajamani mm-hmm. mulimu abaki kakati kikakasa obanga ddala abakubye bazungu rebengula yayoola abazungu bonna naabasalako emitwe <laughs> nina mirundi rebengula <laughs> ye mukambwe nnyo mirundi rebengula yetabeera na mupublic baganda be tabasalako emitwe <laughs> kati nina salivakiri hmm. salivakiri musajja muwanvu bwati mhm. namuzaala mu mudinka <laughs> musajja muwanvu bwati salivakiri omanyica namutumira salivakiri hmm. yakuba amaca namufulumya setaus nga museveni acyanegotyenga nembabazi yolinamukubirawo emundu yavuga musetause e katumu ah, wano ejuba nga makyayagala okubanga makyayali ajasalivakiri namutwala bubi nnyo namubulamu erinnya salivakiri nina mirundi rebengula mhm. nina mirundisalivakiri musajja nemuzaala mu mudinka muwanvuyayawulira waggulu ate bantu tebamumanyi mm. ndowooza mutabani wange oyo yali mu palamenti omuyi yabanoonye mm, nnyo mm. nina abaana bange babiri nantongo noyo john ebanoonya baganda baabwe eh. era bagenda ne baŋŋamba bentumayo bebaspais nembatuma nembagamba naye oyo atufaanana mhm. ama oyo atufaanana nti atufaanana nebaleeta lipooti nti oyo waffe nti oyo waffe mhm. bali aba babiri nantongo azaalibwa mukyala mulala ne jooni azaalibwa mukyala mulala mhm. naye bebakolaki bebaleeta abaana kakati bano ono jooni yatomulaba jooni yabalya abaana bana maama wa binyomu mm. naye nabo betemamu ate lwaki anti waliwo abaddugavu n'abeeru abafaananazo maama waabwe ye muddugavu eh, kati bano bayita bano abadinka <laughs> oyo junia ayita banna abadinka mm. ye musajja mulungi muki naye mm. eh, kati efamiry yange ngimanyi bwe mba nkyozinga omusika kyobalaba nze nagamba tisiina musika nazimba amaka g'obwa saabakukunavu okubeera saabakukunavu bajja kukulondanga buli myaka egi taamu zezi biri myaka munaana myaka munaana gwengaovaawo gwengaovaamu oba saabakukunavu bugenda kubeerako amaka gaabwo mhm. era wegaa getongodde nga gwetongodde mm. kakati nze noonya haawo to minimize mm. the cost of chi the cost of living uh -uh. Yeah. succession je nkunyonyola eh, yabana okutta yabana okulwanira obusika alleviating mechanism mm. tifo abaganda twategera bulungi nnyo obusika mm. obusika abalangira bonna babayoola yes. ne babutwala ew'omutaka kasujjuli binga mm. omulangira avuddemu nali obwakabaka nali obwakabaka erinnya balitwala mu lukiiko lwa buganda mm. olukiiko lwa buganda gwe luyisizza gwe batwale wa queen victoria oba abasika ba queen kakati abasigaddewo ngono erinnya liyiseemu baba vaco prisoners mm. bo babaggalira omulangira mu buganda bw'aba ayina gyalaga atambula nekide mhm. tubidizekitedyale nti oyo mulangira ajja omulangira saabalangira taba abeera distant relative of the kabaka why bwatuula ku namulondo nebakuba mujaguza abamuwambi hmm. kakati because of this fear kakati mu uganda tutuuse ku mbeera eyo whether you like it not people are positioning themselves to succeed museven even if you go to, to parliament and parliament enaxilo seven years there are two factors. Mm. Even if you extend the present term to seven, yes. have you negotiated with God to no. extend the life of the president? No. otaganya bwerere kubanga mukama ayinza omuyitira mubaeritaoyogedde ne katonda sawa yonna amuyita kyoba olaba nawandika mu katabo kange nembagamba ti mwyina okubeera n'akatiba akasengejja kuize good leader sitamu limiti ebadirida oluso yeragirawo abakyalina aba mwana muto eh, nemumutegeera nti gundi nti oyo ekintu kyetikiribwaerindazitakumenyerak yes ekitegeeza safegard mu constitution zenkulu mm. naye bwemuzijjawo nemugamba kati balina sente yes. balina sente pitirivu waliwo alina sente agula buli omu mm. ekitegeeza nti the problem in uganda now much as you can bring the seven year term yes. nemubyongerayo can you negotiate with the god to extend mu seven to 100 years no. kati ekiruma uganda kyekyo battle okutemulwa kwa katumba wamala kwekuusa ku nsonga eyo okusikira museveni yes. basuubira nti katumba wamala ayinza okubanga yomukwabo muyina mm. ebintu bisatu mm. one muyina eggwanga lyammwe hmm. lyayingiramu alukaita abantu kyebatamanyi nze bwensekerera abantu ba uganda ne security ya uganda hmm. diyono ti binladen yali sudan binladen yamala esudan ebbanga ddene mhm. ngali netulabi kubanga mukiseera ekyo tulabi gundi ono bashiri yes. yegera ku twabi mm. nga ye twabi wa dini yes. naye ngono waaki naye ngono yamutaddewo nga mu kiseera ekyo sudaani njavu nga bwekola budget ezitwala mu radical countries saudi arabia anianiebagiyambako era gundi yagamba galanga mm. nti mm. now that we have discovered the oil in southern sudan the way is over kuba tubadde tulwanira byabwerere katuyina ensonga ekolakitulwanyamafuta mawe yagamba ti museveni yagambye eki tiekiremeseza olutalo lwa kumi nsiko mawe nagamba nti olutalo luweta because museveni has come uh, has now reached the level of not find excuses era olutalo lwa kuni lwaggu kakati mbagamba hmm. nti tuyina kituyita gio nga ekiva mu geography mm. abazungu bategeera kale mm. mu 1862 mu 1862 mm. baali baagala mugakiira ogutwala ogutwala era abajja wano abatuluuki mwanga atume stanule aleete abasomi bagira mugakiira ti omugakiira ogwo bwogudaivatinga misiri tebeerawo ah, tebeerawo kaakati today when you look at things revolution zivudde emisiri mhm. revolution zivudde wa e sudan revolution ziyingidde wauganda omusajja ganda omuzungu kijjo omusawo kijjo yatulagula ti emyaka lwenda bwegiriyita mm. mujja kulaba omuzungu bwajabuuka mm. ng'agoberera ennyanja victoria okutuuka mu nsi muno nga serikale serikale kyaluswayiri kitegeeza gavumenti ti omuzungu omusajja kijjo <laughs> twakayimbanga edda mu masomero mm. this is why bishop hanington baamutta okubanga yafulumira mumanju ah, yes alita obwakabaka bwa buganda aliva mumanju mm. alibuzaawo aliba muki aliba munyolo omunyolo yabuzaawo eh, antife abaganda omuwesitaana twali tetumanyi banyankole mm, nga mumanyi banyolo tulinayo olugero lwabanyankole ah. abawesaana bonna tubayita banyolo obuuzanga munyolo mhm. tiokutte ensuwa nti ogenda mugga mhm. akanyolo kano mm. olinayo olugero lwabanyankoleteluliyo ah, for us we didn't know yaleke the french and the british twali tumanyi banyolo abaganda bali bamanyi banyolo n'abazungu bali bamanyi ba british naba french eh, yes kakati nkugamba ti pulezidenti museveni emyaka gyatuuseemu tuyina ebizibu ebi bisatu ebizibu tulina biri bisatu nti omukulembeze amusikira avaawa mukiseera kino abantu kyebatunuulidde mu baganda mm-hmm. omwana omuwala abeera disqualified tasikira kitaawe ndina ekiwala kyange bakiyita maliya kyanfaanana nekimmalayo naye maliya <laughs> eh. tayinza kunsikitayinza kukusikira era bwolaba maama we n'amalandeetako olutalo maliya ayingirirawo mm. maria tufaanagana maria maria anjagala nnyo yes. ayino abaana bange mbamanyi ti abaana bange maria bonna banjagala mm. naye maria ye mukwano gwo waliwo newini nakana akalala akato bazzi buto mm. n'abatoba n'abalala naye abaana bawala baagala nnyo taata waawe kituufu era bwe wabaawo efujjo ewaka ate abawala baba kusaidiyanga mm. dadi naawe na, naawe ovuma nnyo dadi abana bange abawala nebakudifendingaoyo <laughs> maliya eh, eh, eh. nantongo ye mukambwe mukambwe <laughs> yatubalansinga fenna mm. naye naye mukambwe mhm. kakati tumala okubuuza kasiment erias omuzukulu asika omuzukulu asika yes abaana ba muganda wo basika nabo basika omwana wo obanga tewazaala kakati kyekiri mu uganda bakatumba wamala bazukulu si baana era katumba wamala yabuuziza baterorisi banjaga zaki eh, eh, eh, <laughs> bakwaga zaki yiwe possible successor oli muzukulu asobola okusikira jjajjaweera nebagambye nti bano abamaje bakatumba wamala they have a problem mm. katumba wamala believes ti abantu bamwagala nnyo yes. e, e, omulalu omukazi bwatambula nga talina ngoye balalu banne tebamukwata ayinzoka nti mpunya <laughs> bali baagala kyabukazi kwekwejja ko n'obukuumi obumala and two bakatumba bamala balina siole tugenda mu psychology mm. ti yefo you want not to attract assassinees make yourself cheap to kill kakati katumba wamala yalowooza mbu ajja kutambula katumba wamala yakubye ku muntu wadde sasa erimu yabadde ayine muntu yabadde tagirina nayo era singa tebamudusiriza mu kayumba ate singa katumba wamala yajjeko omuserika lwaki katumba wamala tiyabadde na muntu wakiri eyiyewafiire omuzira tewabansiitaano katumba wamala abadde takyalaba kimutambuza nakye na ak47 emuzitowerera kyoba olaba nti fe abalowoleza mu shiriki shiriki tezitowa shiriki tezito <laughs> edogoti ka katumba omala yafuumuse omwana namugerire ndi mukayumba kenkoko <laughs> nga taina yadde tasobola kuba yaddeoyo ye muntu wokubiri nekayiira kayiira yabuuka ekisenge nga tainaki ngoye muteesa <laughs> ye ate ye yakuba nalemerawo yagenda nemundu ye oyo yali musajja yes bano bagenda ne bagambukaggo mbu bobera ajje n'otambuza kago mu nsi ki mu nsi ki gy'otambulizaamu akago nti omulalu ajja kwegala omukazi weyebamba omusawo omuganda ayinza okugamba omusajja tigenda omweberekeko ofuna obugagga ofuna obugagga amubambula this is what it is. these people don't know katumba amala longure believe mm. that he did not uh, need ak 47 museveni agiina atambula nayo museveni atambula naye bamulumba yali yali fumuda amasasi yerwanako eh, museveni museveni yoke eka 47 mubera mitweto wanaina wajiita katumba wamala yatuse okudduka ngaemundu yokka gyayina omusajja owokubiri gwe nalabye eh. akaaba ngaomwana omuto eyasooka yali mukulu lukwago owokubiri abadde hmm. katumba wamala katumba hmm. wamala did not fire bullet Ate yali kubisizaki? He, he relied on the support of somebody else. Singo mulenzo ono teyakubye masasi babadde bakomyewo. Era bandi musse. Kubanga waliwo eyabadde ayina esimu ng'akuba abagantafudde bw'otafa babawako haafu. Ate nga baagala kijjudde. Yes. Nze baali bagenda kunzisa emiliyoni kikumi. Bwe batanzita nga mbakutte baabawaana. Nakyobe bali bamutya biliyoni. baba walukwanga eh nira tubavira mwa anti nedda bagala batwale ziri enyingi enyingi kubanga mission baba kigenzemu yes. kakati nkugamba tuina alukaida tuina successioni battle president museveni a few days ago ya mentioninga we are about to go to congo mm -hmm. isani congo who is there mm -hmm. isani congo kifulukwa hmm. muli mu ADF muli mwani hmm. katika nkubuzi if Museveni desires to go to Hong Kong to Kong hmm. nasalawo to assign an experience general ani again katumba amala yes kuba Museveni yasobola kujja kuba minister nakuga nti genda ki e Kong e Kong waluwa no mustyala abuziza Esther Kisakya government katumba az general katumba az killers alwandizi eso project are raising of uganda rwanda tension uh -huh. in congo no wonder congos leader died miscellaneously uh-huh. uh -huh. if uh, arrested i'm sure killers eh, will uh -huh. be uh -huh. bakonjo ulira muisani hmm. congo but eno eh, muitali what i'm uh, mentioning is that if uganda is planning to go to congo mm. isani congo mm. who is there in isani congo because initially neto wanted to establish the mm. base in Congo. Mm. But the Belgians and the French realize Baba could be the money. Yes. Baba France Baba could be new. Yes. This is why Rwanda is becoming an, an, an, a command of a, a French Ecomoc. Mm. Baba France Baba could be. Yes. Imagine Baba. I get it. The year Museveni has declared that he is going to Congo. What if he chooses Katumba Amala as the most experienced person? inze saavisi era agenda katunda anti kakati kava mutege t ekyokubiri abasajja abo bwemulaba abalukaida mm, bagezi mm. yefu yokero katumba wamala ukanipulanga this country ntsiv baganda nabago batunulidde kadaga abasoga go batunulidde mm. african politics otesalamu definisity anybody who does not realize balina gwe bamwagalirako hmm. ti museven yali badde tavumwa mu buganda kuba yeyazaawo obwakabaka yes. naye museven muganda tebamuvumamuseven yeyazaawo kabaka ne museven kabaka ne museven yeni asinza amaanyi mu buganda museveni Ah, kabaka kabaka wa muganda kabaka yasin naacha kulirwa simu e. Eh. naacha kulirwa achi neyani yemutekawo museveni osobolo eh, abaganda batubuuza nti ennyondo kakulu chakulirwa ennyondo te ennyondo te kulira jinja ennyondo ba ennyondo bajitekawo butesi ejinja lya tondebwa was created by god abaganda bakuga kakulu chakulirwa abaganda baliwo wano Museveni took advantage of Buganda. Mm. Abasajja bali abalukaida basoma. If you kill Katumba Wamala, you can plunge the country into civil war. Abaganda ni batabuka. Eh. Mukubye abasoga, mukubye kadaga, mukubye mutadde wali. Munabera omweka. Kubanga nkubulidde ne kugamba. The first thing I've told you, mm. ti alukaida tekulirwa basiru. Babala. Alukaida kulirwa ba PhD. and I believe we have an al-Qaeda cell in Uganda. Zebade manyiti basajja ba Museveni bebali muno. Nabagambi to whoever wants to trace this problem of al-Qaeda in Uganda. Mm. Al-Qaeda in a sentence impetitive. Amauliye gamu mav kambanalizing era amauliye mm. mutegere mbagamba. There is a strong bond between Ugandan journalists the, especially the media, yes. the print media, mm. with Al-Qaeda. Nti abasajja bali aba Al-Qaeda, baina abasajja abagezi abalinga ba mirundi. Mhm. Ababala. Ababala. Mm. Kankubulire. Kawesi yafaru wakutana. Mm. Yes. Apiriga yafaru wakutana. Yerani ilu wakutana. Chirumira. Wakutana. lwaki lwaki babadde basazenekigundu ye lwamukaaga kumakyawamukaaga kumakya mm. yali ajja kukola program lwaki ono babadde bamusse lwakumeka lwakubiri omanyiki kitegeeza mm-hmm. wabaddeyo mataazidde kulwokusatu nga waliyo state of national address nga bigenda ku neutralizinga desi yakatumba oyo musiru museveni bayite embizi basajja babadde bakibaz that has a media element ti when if we want to kill mirundi kill mirundi galu activities endala tufire muno oyi si simbiz na ye abasajja bano balu kaida oba bantu bali mu government Kugambi. abasajja balu kaida tibali mu government balu kaida naye bafuna mu ekibinja ekiri hired nze kukutta nachobe bali bagenda okutta nachobe namuyamba mm. it is very happy mm. omusajja yayogera omusajja yagamba banetufudde akasajja ako katufiiriza tugende kuba amayumba gako ekyengere tukuba amayumba gako ewazanire kuba amayumba gako ewa nga babadde miliyoni lukaaga naye nga si musanyufu hmm. kyova olaba bakomyewo bamutte bwebabazijjule eno alukaida nsozi nenkugamba nti biniladen yali katumba nga leetwala kiggundu gwe batta yaliwa yali sudan abasajja bali bwe baba bakusomesa hmm. babagamba nti omukafiiri tasobola bafuga indoctrination gye bateekamu abaana abo aba adf indoctrination toyinza kubaga nti oba damnestyonedtukita tutya okubajjamu ogwomutima omufu kamuga yasobola ekibakolera nebagaye nti sobi abamanyi abo abasajja sobi abamanyiabatta abantu mhm. kuba abasajja kuntakyobe bagamba tuyite sobi musajja bagamba nti sobi omulimu agukola mhm. naye sobi eki akalya yekka tatuwaako tagaba tugende eruzira tujjeyo kanyankole omusajja bwemuleeta sobi ngambita kisobi ekyo bakikozesa kikutte bannaffe naye nekyo bajja kikozesa bakisuule mhm. kakati e kenya waliyo ekibiina nga bakiyita munguke mhm. nga kitta abantu when this man converted to christianity bamukuba ne bamutta banne ngaagenda boogera yes kakati sobi mwali badde mumukozesa headquarters kubanga nze lwaki nze kampabulye katonda yampa omukisa hmm. abaana bange bwebaali bagenda okwekera essomero lyebuddo babajjamu nga bamanyi nti tamala emirundi tazannya aa ah, ah, bamanyi abo abasajja bamanyi mm-hmm. abo abasajja batta mm-hmm. abantu bamanyikuwulira <laughs> mm. kubanga omusajja yagamba temutta ku mirundi kubanga mwe mwabyogedde mubadde mwekka nemubiwa museveni mm-hmm. museveni abiwa kasajja ke kano njagala mumbuulire mirundi yabadde mu meeting yaffe mhm. n'abagamba yabawa miliyoni lukaaga nabagamba ate temulumba temulumba mirundi mhm. nga onaga nti akube ebizimbe byange engeri gyenabeera maama wange okuba omusiraamu dis <laughs> gurupu ntekambabulire <laughs> eh. gurupu ekola ebintu ebyo mm. yabasiraamu baganda abafa bawano yes wayi omuganda takolera kintu kukifiiramu omuganda will always kill a person a day of amuwe kyova olaba nti bazze ne bakomawo oliera bakubidde essimu yakomyewo kati tulina essero ya lukaida mu uganda naye mulimu abamanyi gyeri abaana abo bwe baali babata mm. babakolera ekimu amnesty babawaaki era ekigundu baga nti yalya sente zaffe mwekambabuulire mulimu byemwewuunya mm. banaye temumbobola naye nze nkubuulya negamba zaba abaana mbatya eh, very sophisticated mm, mm. they are commanded by a, a very experienced man mumanyi nti gundi kigundu mm. yamala n'ekimotoka ekikadde ekyo emyaka emeka mingi kigundu katapa ku bwameja ate nga bamukulizaki tebamukuza mm -mm. kigundu akwana maama fiina bamulaba ngaaliaki mm. laifu olwabeera bidde bali be bava mu nsiko uask bannamwandu ba kigundu si banubbi hmm. kigundu yali alina etulabi ye najja mhm. bano bwe basolovinga pulobulemu sente gwebaziwadde azibba noono gundi bwe yali abiriga yali asaba sente aziwe banne sente tebazibba bayekera banne gweoli minisita olikyo oli bulungi why don't you give us our money kyekyamusa ate obwo bubodaboda bwe mulaba ne bwemuli kagatta ne mukanoonya tekaliiyo bagatta bubodaboda muna ne bakola mukamu tosobola kafuna ate namba puleeti bagingirirangambye we babukolera nze mmanyiiyo mhm. nze manyi gye bakolerao obwo <laughs> bubooda mhm. omanyi nti baali banzise nabasangakaawo emirundi esatu mhm. omu nayingira bbaasi omulala nadduka webatya bano bakayigula webatyanga abantu abo yes. netandika okwekubira ejjambo nga bakutegedde nti obategedde nebaga nti mukulu weerabo kakati nzekubuulira ti abaana batubayita basiru bebakuba kiggundu okumutta mm. emmotoka zamala essaawa namba nga tewali mmotoka ziyitaawo kuhaiwe nga zonna zityawo ah, ah. Mm. ani yesiba trafiki kiggundu agenda sika yalinga nze yalitegedde hmm. agenda okuyita mu luguudo teryevaayo teryegenda zonna ziri awo nkugambye kyenkunyonyoddekitegedde nti olunaku yalimu yekka yalimu yekka nga yebuuza lwaki temuli motoka ndalayebuuza kati kikutegeeza who controlled the traffic nga bagenda okutta kiggunda who controlled the traffic tewali amanyi bwe baba nakkuba ku booda bayitawa kakati abamawulire bakugambye nebagambye ti abamawulire abo mubegendereze mm. katumba tamanyi wabodaboda yamutwala wadde yali mufiya ate kwakuba nga amumanyi kati bagambye eki balese mulala kati bagala ono eyamutwala eh, bamusibe lwaki bamusiba anti nkubuulidde nti midiya yammwe bali bakola kyogamba nti abalukeda balina midiya bwe batambuza ekintu nkubuulire nakugambye nti omukazi gwe bayita gonde kagezi hmm. bamuwa ebiriyoni emu ate ate abasiraamu hmm. biriyoni emu hmm. ate abasiraamu bakamuga abaali kuki abasiraamu abaali nga bavunaana gundi nazigaana omukazi nanoonya security nemubula she wanted to see museveni namubula ne bamubulokinga kati bambi omukazi oyo nalowooza nti security ajja jijja kwakulu bamukuba ali ku kamemeko akulu katwebuuze akulu n'omukazi oyo kagezi baali balagawa bayinayo amakaago lwaki abaserikale baakulu tebayanukula nga bakubye kagezi lwaki basirowinga kagezi akulemberemu ekitegeeza mission baali bagimanyi yes lwaki abaserikale baakulo abaali bakuumatebayanukula wadsaseeri mubweriti kubanga ono gundi omukuumi wa gundi nomale mu magye bwekiba tomanya oyinza okubam okukuttako omulambo bagutwala bwokubako omu nomutta bagutwala mm. you must make sure nti bajja kudda singa nze kuba omuntu esasi ewange mm. omulambo mm. ngukanyuka mu geeti nebatakutwala walaba mhm. omulambo gwa binladi nebagutwala abaamerika mhm. babalimba tebagusudde mu nyanja wai mhm. baali badde bateka bomu mu amerika nti mutudiza omulambo gwa binladiweguli kakati kitegeeza nti ono omusajja amanyi security omukumi wa katumba wamala teyakubako noomu yamanya nti bwamala nakuba bandibadde bakomaokunona omulangobakomyewo bakakase nti katumba oliya bakubira essimu ti omusajja tafudde mulebe bamuyingiza muki ne badda era oyo omuserikale mugezi yali amanyi nti bajja kudda singa yakuba amasasi fa bagabala limu abiri diti katumba get enforcement nedda singa tubuuza mu kitundu ekyo katumba mubamukwatira temulimu disaci ya polisi mweri temulimu patro when you hear bullets what happens bandi badde bajja yes baga waliwo nemotoka ezayitawo nga katumba wamala aliruddawo naye gwe twalindi kyenkugambye hmm. nti bwe batta kiggundu eyo highway tekwaliko bantu 30 minutes nga twali motoka eyitawo yes baali tebajja who controlled the traffic ani yakontrola nga bali bakiteeka tebe kyali kyali kitegeke bayina sente nyingi basobola kuwa omuntu nagamba wa traffic nti waliwo president yajja agenda kuyita waawo muzikuume temuzikkirizeyani ani ayina <laughs> intelligence ani abale ebintu ebyo naye mbagamba nti immediately after kagezi days kagezi lookt for the president failed ne bakikola ku bagameire nabiriga yanoonya purezidenti naye namugulwa mugende mubuuze bagameire bagameire bwebamulonda okubeera gundi okuli akakiikoabaserikale be babamugjako hmm. nabeera nga talina baserikale mhm. baali bakuuma jaji oba bali bakuuma muntuofiisi kakati ekyo ekimu ku bisajja ebiri eruzira hmm. ebya polisi hmm. ekijja nekimugamba tuwe miliyoni aga okukuuma yowa life ide bagamire nabaga nti abange sina yadde ekikumi nazijawa prepayawagulevukyayamba mhm. bagemeire kulaba president toget security naye nga basajja bali bagimuguza eh. naye nga ali ntitled anti nga bamaze omumugjako era nakati bagamiire museveni ayina omulimu gwayagala omuwa tebagala akumewo tewalaba lwokutana bwavuma bagemeire hmm. kakati nze nkugamba nti nze ndi kakati hmm, ekyo kitegedde the following day nga kagezi bamaze omumutta hmm. omukuganya akulira senkulu wa new vision hmm. kabushenga yagamba ati avulonchit ye fund to help kagezi his children abasomeresa yeyabatwalayo nikalitobukaluzibakuganya zaddawa kyatambula the role of kabushenga was to change the debate from the killing of Kagezi to something else. But it just sent. Eh. Naye olina okulumba akasajja ako bali kakwata. <laughs> Ne bookya document e Makerere baayisa ekizimbe omuli document. Mm. Do you know what Kabushenga did? Mm-hmm. Mu lupapula lwe Kabushenga yagamba Chinese offer to reconstruct the building. This is not the issue. if we are documents document kati kwatolesebya what if we get constructors and the new building is also burnt oyo kabushenga si bakwate kabushenga arisi kabushenga kabushenga abimanyi bino midiya ebimanyi nenkugamba nkakulu byako nemukayola nemukaba emigo bul nemukalinya kumutu nemukaba kamanyi mm. letmi tell you mm. look what kagolo mm. kaguruni yofu yes. mwana maulili katumba mm. wa mara mwarabye motoka ye nyona bagisasida masasi egundi mwarabye motoka yani yakawezi yakagolezwa yakagolezwa tugira bangako kashejja kuko kulubyo nentu yoku kagamba motoka yakagolo yatomete gate yali yachiwempe nejiita emotoka ezomera gate eriwa abaana ba abaana ba kagolo beri afa na bokuze kabaliwa akashejja kuvuli kulubyalikwata kulubya mulimu omuwala bamuyita ziribagwa yabikola akolaga ne bacriminals mubukedde eh, yes era bukedde yabadde agamba katumba wamala nti katumba wamala alonze kuba kati balina obuzibu hmm. nti amasezi gamulemeddemu muki mumubirigategerekeka hmm. naye akasajja ako akabukedde kagambye emondo ebisosonkala ebirabika birine mu mundo ezikuuma katumba wamala ah, akasajja kuka kulubya olunaku lumu neziribagwa nesebowa <laughs> balyogera ababakozesa bagamba nti ebisosonkola ebyalabise ku mundu eyo eh. byebisosonkola ebyalabikira ku mundu eyatakiggu yes wy balina ak47 zezijja okumaliriza abasajja bali balina ak47 hmm. gurupu eyakigundu ye gurupu gyenawonyako nakyo ye gurupu gyemu yabadde irumbye katumba wamala ate gurupu ya kawesi yoyainakawesi ya gundi ye gyeyina kawesi semumumanyi kawesi yagenda emumbaasa nayogera ne chairman wa lukaida ngaayagala bate bakamuka sente nazirya era mwekambabuulire mhm. nti mutunuulire bwe baali batta gundi bwe baali batta kirumira hmm. bamutana mukazi gundi babadde bamutana mukazi muwalawe katumba wamala hmm. bwe baali batta nagirinya hmm. yafaana musajja ne babagamba nagirinya nagirinya nagirinya nti waliwo ekisajja ekyazza okujja walesi ya nagirinya nagirinya baali balwanira kizimbe nateete yogwa nagirinya gwakirawa era battana musajja namukazi nemaka eri musajja namukazi thats why i tell my children ne bakazi bange sitambula nabo siiza kusanga swenja nemutwala eh, anti mukitunuli baagala daivasoni edde ku mukazi nti kirumira kakati kambabuuzi mukakirumira yalagawa Ah, bagamba waliwo omukungu wa gavumenti eyamutwala ah, mukaka wesi yajewa sente ezizimba kalina nga negwa bwetyo enungi ennyo bajja batta nnyo ewange nnashiriki abakazi balinamu olukwe munsonga omukazi nga tandisa okutakanga muta mukazi wange oyo wa dp nagamba abaana be <laughs> ono tategedde <laughs> bagala mugobe bamutte bagambe nti nze muse asobola bamukazi wo aa mutubuulire mukakaweesa kayina eyo gyazimbye ani agizimbye atakyadda nawaabwe atakyagala nagenda wabwegyebamuzaala ani afende ki eyatwala mukakirumira bamutwala mukakirumira era ekirumira yafa n'omukazi katumba naye muwala we bamuse baba baga nemakerere bwebataba mirindi omuwala bamutta babagala atensioni edde kuki nti obadde oli mubakazi ah, bawoli gwe baba bakwata kati gwe bwoba osuuziza ensolo yo ngaolina gitwalira mu motoka yokola otya anti kyenkubuulira nti boba kyova daninze nti redi pepa mugirabe redi pepa woze katumba twampuki nga kibagala okugaa nti katumba yabadde ayina meeting gyagendamu mhm. etali osolaized abakumi bakatumba wamala katonda yabayambe lwaki tebazze aa bakatumba wamala bakodo ayina abakumi munana bwanaali emmere tajja bagulira ayagala kutambula nomu <laughs> ekyokubiri abo bakatumba wamala balina problem hmm. in psychology we have a theory that if you, you don't want to be assassinated mm. make yourself cheap to assassinate kasumba amala cheyakola naye ate katumba amala ina political value is a geno achazitoa achazitoa mm. two is a potential success of Museveni mm. era bakugamba nedda katumba amala bagala kumutolwa transport no mubadde muwandika mawulire gamwagalirdi pepe ogw'obusiru Katumba Wamala has been transferred to defense. So if Katumba Wamala has been transferred to defense, why should those in transport plan to kill him? You are stupid. You are idiots. Okitegedde? Bagamba nti nno. Tumwale kipepe embwa. Embwa zaale kipepe. Naye ne nfuna obuyinza ne mbuyoola ne kulubya. <laughs> That's what I'm telling you. Mm. These people. Mm. Baba wa sente. Let us argue. Logically. you have been publishing in your newspapers mm. that Katumba Amala is being removed from Ministry of Transport to Defense. Yes. Then why should somebody in transport kill him? Because has been offloaded. Bagamba, ntino board ya Uganda Airlines. Hey. Eh. E yalia sente eh. ezikola yeah. ku Uganda Airlines hey. Eh. mwe mwavudde abantu abayinolo okutaka tumba when you kill katumba wamala it means that Katumba Wamala is a single signature on your account. Yes. Two, it means that this is not government policy. Mm. It's Katumba Wamala's policy. Yes. Don't think that those mafias are fools. To kill Katumba Wamala like me, mm. Babuza, you want to kill me. How do you kill an important man of a woman? saagala mufuge eggwanga naye bwe munzito omulenzi oyo bali mutwala emisinde ne galubindize <laughs> olunaku lwali nzita factory zijja kwaka omuliro lwalitegeera nti namanyi mugu bebulifuluma kampala oba obuvuka obwo ne bonna bwakolagana nabo oyo omulenzi ayagala okunzita ali ku likodi hmm. kwe bali mutwala bwe bati okudduka ne galubindize museveni alikyewuunaye omusajja oyo youth they kirumi mwijja kulaba ekiri mu kampala muno tujja kubalabako nga nigalubindi zadduka oba sezaala wamuyita sezaala we yalowooza nti ajja kutujooga myayi wantu anufi oba museveni oba mukodomiwe oba ani njagala kumpa kasimu kange genda kulabaka obulwa emyaka ebiri ŋenda anti wagambe nkugambye ŋenda waffe kwebaka kubanga sirina gwenkoledde omuntu yenna omusajja omwoki womukyomo bwejja nosanganga gwe bakoleese oli musajja musiraamu yokyembizi you go home okite okite otherwise okafuwa njagala kudda waffe banewe eri abuli nnaku ekinyambye kubakwata hmm. naye nkubulira negamba nti bakatumba <laughs> wamala bwekyo batamanyi nti katumba wamala nawulidde mwenyinanga agamba nti bannange twabakola kinemmange bwayogera nedda tetulina kyetwabakola gwovaayo ebikonde ebikonde ne resolingi gwosula etawulo omusajja bwakuba kati famire yakatumba wamala yeina omujjayo esula etawulo katumba wamala agende tubalekere ekintu kyabwe ngayeyange bwe yasula etawulo eh, nze nasula etawulo nembategeera <laughs> nti bakubye omwana wange mukazi wange yawonera watono bankubye emyezi ntikota kulubya kulubya ntutigana <laughs> sina kyembagalamu kalatikitegeeza <laughs> katumba wamala yalina okusula ettabu oyo mwenyina wa katumba wamala hmm. ategeere hmm. nti akolera museveni yenna bamusasula bubi ah, abakoledde museveni batusasula bubi nze siriddakadaga nakomao natula nenankabirwa eyamukubye akatebe nkwata nkabe twali tuteŋaniddewo ne nankabirwa eh? naye kanoti aye kanoti nankabirwa nkubye nayonona nabamuga eh, kati batudde bonna kuba yagala bwava nswere empunu miliyoni meka ofuna miliyoni nkaaka buli mwezi naye okujoga n'amazina bagakusanyulaku naye kanoti naye goho anti kadaga bamanyira e, nabagamba tezike eriri ebusitema neriri ekaluma bw'oliza mu national park lifa liba lyamanyira ebyobwereere nankubira nebamuntuuza naye kumuko oh! nontuuza nekimwebazi nontuuza nemwenda nontuuza n'omuko wabwoko eh? atuyita alabe nagamba nti president museveni bwaba yagala okuvera mumadda eh, witinensampitire nabo akolinaanagenda abo bakadagamba sasira but bamanyira savisi zemotoka ezobwere amafuta agobwerere buli kimu kyonna nze nemotoka yabwe nebagitwala nze ngula amafuta mhm. mpa dereva ekyemisana mpayo nebajoza if i do kati you see namba eyo enkolerakiteina makulu kubanga nyinza ogenda ewomukulusom nemuga nti ŋendedde mu usi n'abakuumi omusala akalinga akasiima akaliyo miliyoni emu kitundu kakati miliyoni emu kitundu enkoleraki nebiyiyeera bakuvuma buvumi yes eh? nze sigendayo naye olwokuba museveni muwalisibegiti sagendayo nye byo nabikkiriza nebibeerawo n'abaserikale abo abakuuma ewaka nembanga ente ente gyebakuuma <laughs> abanoonya baopposition abanoonya ba gavumenti bakalancyo ani agula bakalancyo banziti gavumenti ekitegeeza nze natunulya neŋamba sirigenda mu opposition naye yaabwe nopositionbagiwamba sirigenda mu politics no katonda yankola bubi nampa omutima ogutasonyiwa kakati nze nasigala kuddaka kubijja